Hablemos por favor, los cielos para que esto no quede impune. Tu tierra serán vendida, y tus hijas serán violadas, si no hablamos, si no gritamos, el silencio no sirve de nada, por favor a lo que sea que fuiste testigo de la tortura de la violación, de cómo censuran cada día los medios de comunicación, del maltrato a un niño, un indígena, un animal, tú que guardaste silencio, esto está muy mal. Debemos cambiar todo nuestro horizonte, romper el silencio, rompe, rompe. Sociedad llena de víctimas por el miedo a un cobarde que no denunció lo que otro sentenció. Mi nombre es Gonzalo Luanco, exijo la libertad de Felipe Durán y los invito a estar atentos este 2 de agosto 2016 desde las 9 de la mañana en los tribunales de Temuco, donde se dará inicio a los juicios por la libertad de expresión y la libertad de prensa de Felipe Durán. No más montajes policiales. Con hip hop denunciamos. En el sur un mal clima se instala, no porque llueve agua, sino porque llueven balas. El aparato legal, estatal, con ley dictatorial, protege al criminal, encierra a inocente. Varios meses de cárcel es brutal, mal. Mi peña no es culpable, está dignamente, no invente. Que si lo quieren encerrar es porque tiene fe y Tun y defienda a nuestra gente. Esto no viene desde ahora, en toda nuestra historia han tratado de erradicarnos de raíz. Por eso invierte millones de represión aquí, ocupando los impuestos de todo este país. Si tu tierra serán vendidas, si tus hijas serán violadas, si no hablamos, si no gritamos, el silencio no sirve de nada. Le, lo, le, Hablemos por favor.